دەبێت سەرەتا پێویستت بە فیلەکە دەوێت بە تۆڵەکە دەبێت کە کای لەسەر بکەیت وەکو دەزان پێویست بەوە ناکە کە بڵم لەسەر سیستەمی ئیش دەکە یان نە هەر سیستەمێک بێت ئەمیەم لینیکس بێت من لەسەر کاڵ نیکس درستی دەکەم سەرەتا دێن ئەو لینکە دەکەینەوە لە سایتی گیت هەپۆ دانراوت فیلەکان لینکەکە دوایی دادەنێم ئەو فیلەکانە فیلەکە داوانلۆد دەکەین کلیک لێرە دەکەین کلۆن ئەو داونلۆد داونلۆد ئەس زیپ داونلۆد و زیپ دەیکەین بۆ شوێ کە داونلۆدت کرد دێتە ئێرەکانە بۆ شوێ من داونلۆدم کردووە قوبارەکەش ئەوەندە زۆر نییە سی یەک پۆینت کیلۆ بایتە بە خەتێکی زۆر زەعیفیش داونلۆد دەبێت دەیکەینەوە بۆ شوێ کە کردتەوە ئەکستراکتی بکە بەو شێوەیە دەڵێ extension complete successfully بەو شێوەیە تەواو بوو کلۆز دەکەمەوە ئەو دادەخەمەوە ئیشم بەوە نەما ئەوەش لا بە ئیشت بەوەش نەماوە دەدینی لێرەکانە فیلەکە هاتووە کپ ماستر فیلەکە هاتووە ئەو لێرەکان ڕاستەخۆ ڕیپلیسی کردو ئەگە شارەزا هەبن ناتوانین دوو فایل دانین لەسەر یەک دیسکتۆپ لەسەر یەک پیج بەیەک ناو ڕاستەخۆ ڕپلیسی ئەو فایلی کردووە کە فۆڵدەرەکە دەکەی و کۆمەڵێک فایلی تێدایە چنج لۆک MD تێدا کەپ CFG تێدا ئەمە بەشی هەڵپی ئەوەکەیە کەپ ماستەر ماستری تێدا ئەمە بۆ هاتناو ئێرە بۆ خاترخوا ئەو نازم ئەوە هەر هەمان فایلە بەڵام هاتوتە ناو ئێرە بە زیادەوە ئەوەی باوەری لێتکەم ئیشمان بۆ فایلە نییە ئەوش فایلی ئەوەکەیە ئەو لایس نەکرێتی ئەوەش ڕیدمیە سێریگە فایلی ڕیدمی بکەینەوە نووسراوە ڕیدمی دۆت ئەم دیبە فایلەکە بکەینەوە بزانین چی تێدایە گەر ئینگلیزی بزانین تەنێ بخوێنیەوە ڕاستەخۆ هەموو هەموو زانیارێکی دەداتێ لەسەر ئەو تۆڵی چۆن ئیش پێ دەکرێت هەندێک زانیاری با بدەمێ لەسەری ئەو CUPP ە ئەم کەپا کە بە کەپ دەیخێنینەوە ئێمە most common form ە یعنی زۆر بەناوبانگە و زۆر بەهێزیشە و زۆر زۆریش بەکار هاتووە باشە بۆ کۆمەڵک ئۆپشن دەداتێت کاتێک کە بەکاری دێنی داش ئێچ دەداتێگە کەپ داش ها ئێستا سەری کە پێشەوە دەڵە ئۆپشنس بەکارهێنانەکانی یاخود ئۆپشن اختیارەکان یوز ئەیج ئەل چۆنجی بەکارهێنانەکەی دەڵێت پێویستە بنووسی کەپ دات پی وای ئەنجا لێکێک لەم ئۆپشنانی خوارەوە هەڵبژێری چەند ئۆپشن داش ئێچ داش ئای داش دەبلیو تا ئێل و ئەیوڤی داش ئێچ ئەوەی هەڵپە دەداتێت ئەو فالێت بۆ دەکاتەوە ڕێک ئای ئەوەی کە کۆمەڵی پرسیار لێ دەکات دەتێ وۆرد لیستی پێ دروست بکەی ئێمە ئەوەی بەکار دێنین ئەویان دەبلیو بەکاردێت بۆچی بۆ گەشە پێدانی وۆرد لیستێکی تر کە دروست کراوە یان دروست کردو تێی زیاتری یعنی بە خۆتری بکەی وشی تری بۆ زیاد بکەی معنی گەوری دەکەی ئێل داش ئێل وۆرد لیستی گەورە هیچ سایزیان کە زۆر زەخمە داونۆنیە دەکەی لە ڕیپۆستۆری تر وەکو کاریکەش بە هەمان شتەوە ئەوەشیان ئەو داش ئەیە یوزەرنی و پاسۆرد ڕاستەخۆ پارێز دەکەی بۆ ناو داتابیسی ئەلکتەوە بەو شێوێ ویش ڤێشنی پرۆگرامەکەمان پێ دەڵێت شتێکی ئەوەندا ینی زۆر مهمی تێدا نییە هەر لەوە زیادرسکە تێدا نیکە بۆم باس کردی بەڵام ئینگلیزی شتێت بۆ خۆت بخوێنی و خۆشە ئەوش ئۆرجنناڵی ئاودرەکێتی چێ درستی کردووە موریس کوراگس ئەکە جۆڕگان دروستی کردوە ئەوە سایتەکەی خۆیەتی ئیمێڵەکەی خۆیەتی عفومان کەن ئەوەش سایتی خۆیەتی ئەوە ناوانی هەر سایتی خۆی بێت ئیتر ئەوانش گەشە پێ دەروەشتانە ئیشمان بۆش نیەمە ئەوە فیلەکەیە ئەوەش دادەخینەوە تەرمیناڵە بکەوە با تۆ زمینی بکەین بۆی جوان دیار بێت دەچینە سەر دیسکتۆپ سیری دیسکتۆپ سەیرێکی سەر سیدی دیجیتەڵ دەکەین چی تێدایە سیدی کەپ داش ماستر داش ماستر ها لێرەکانە داشێکم لێ بچوو ئەو لە پەلەپەلیان سیدی کەپ داش ماستر داش ماستر هاتمە ناویەوە LS ئەو فەلانەی کە ئێستا کرمان ئەە خۆڵارەکە داهێنا پی وای پاشگەری ئەکستێنشنە بۆ زمانی پەیتۆن واتا توڵە بە زمانی پەیتۆن دروست کراوە دەنووسم چی دەنووسم پەیتۆن بۆی بیگ مکیکەمە نووسم پەیتۆن کپ دۆت پی وای ئەگە بەس ئەوەندە بنووسم توڵەکەم بۆ دەکاتەوە بەڵام پێم دەڵێ کە پێویستە لەڕێی بەبێ ئۆپشن ناتوانم ئیش بکەم دەبێ ئەوەی ئەو کەم ئەو پەیسۆن کەم دڵپیوا بنووسی ئۆپشنێکی جگا بدەیت کە پێشتر باسمان کرد داش ئێچیان داش ئایان داش هەر شتێک کە لە بخۆی داێتە ئۆپشنەکان ئەو ئێمە بەکاردێنین داش ئایا ئینتراکتیف کوشنس فۆ یوزەر پاسپۆرت پرفایلینگ بۆ شوێ هەمان کمان دەنووسینەوە پەیسۆن کەپ دۆت پی وای داش ئای بەو شێ پیشانیدا دەڵێ insert the information about the victim to make a dictionary دەڵێ ئەو زانیاریان داخڵ کە دەربارەی ئەو کەسێک کە دەتەوێت ئەو ڤیکتمە کە دەتەوێت دیکشنەرەکە لەسە دروستکەی ئەو وەردی سێسە دروستکەی ئەگەر هە زانیاریەکەت نەزانی تەنها ئینتەر بکە واتە بۆ زانیارێک بە تاڵی بەجێ هەڵی ئینتەر بکە ئەم لەسەر خۆم دروستی دەکەم فێس نیم ناوم ئاگایە سرنیم واتە ناوی دووەمت یان نازناو بەس لێ دەوانە ناوی دووەم دێت ئیسماعیل ئیسماعیل نیکنێم چیە لاوێ نیکنێم لە ئەکاونتەکەم بۆ بنووسێت مسر XYZ XYZ بەرواری لەدایک بۆ لێرە بەرواری دەن پێویستی بە ڕۆژ و مانگ و ساڵ هەیە ئاگادار بە ڕۆژ و مانگ هەردووشیان ژمارەی ینی ژمارەی کۆژمارن لە دوو پێک دەێن ژماری دوژمارەی ژمارە دوژماری ئەی ئەوە ناتوانێت کەسە یەک یەک لە دایک و بنووسی یەک یەک ئەجا 1970 ئەوەندە نابێت ئەگە یەکی یەک بێت ژمارەکە تاک بێت دەبێت سفرێک دابینە پێشی سە بۆ منە ئیمن چواری یەکە دێبنووسم سفر چوار سفر یەک ئەجا ساڵەکەم 1990 بەو شێوەیە وەل ئەگە هەر ژمارە نەبێت ڕاستەخۆ ئیڕۆ دەدات بۆ مێستا بام بیکەمە حوت ژمارە سیرکە دڵی یومەس ئینتر هەشت ئەیت دیکتیس فۆیۆ بێفۆ بێرتی دڵ پێویستە ژمارەی ئەو ئەو ژمارانە کە داخلی دەکەی بۆ لە بێر درەکەی لە پێ بریتی بێت لە هەشدانە ڕاستی کە داخل دەکەین سفر چوار سفر یەک یەکچکە بەو شێ ڕاستم پارتنەرز نەم ئەی ناوی هاوبەشەکەی ئەوان لەوانەیە نای کەسێکی ئازیزی بنووسی بۆ نمونە کەسێکی ئازیزی من ناوی ڕامیارە یا ناوی هەڵوێستا هەر ناوێکترە نمونە ناز ناوی چێ لەوان ناز ناویم پێ بڵم ئالێکس موالیدەکەی چەندە موالی نازام ئینتەرێتەکەم و بە بەتاڵی جێگای دەهێڵم چایڵدس نیم و کەسە خێزاندار بوو لەوانەیە ناوی منداڵەکەی ئەی نای خۆ کە من هیچ خێزانێکم نوێ ناوی منداڵم نێ دانێت و ڕێک وازی لێ بێنی وازی لێ مێنێ ناوێ بنووسە کە دڵنی لا شکت هەبێ ناوی ئەو کەسەی دانابێ لە پاسوەردەکەیدا بۆ من ناوی ناوی دەنووسم بۆ من هەر وشێ دەنووسم کۆمەڵە پێ دەنووسم بۆ من دووبارە ناوی خۆم دەنووسم کە لەوانەیە ناس ناوی ناوێشکە بنووسەکە کە ئەگوگمان لی هەیە بۆ نمونە دەنووسم دێف موالیدی نایزانم دەیان توانی موالیدێ دانی کە ئەگەری هەیە ڕاست بێ بەس ناتوانین تەنها ساڵدانی ئەوە نابێت بۆ من مایلێک دانیتم سفر یەک سفر یەک 1990 لەوانەیە ئەوم دانابێت پێت سنەیم ینی پێت سنەیم وانە ناوی ئاژەڵەکەی دێت ئەوە زیاتر بۆ ئەوروپا کەسێکە ئەوەی دروست کردەوە تۆڵە ئەوروپی بووە ویزانانی لێرش هەڕاستمەشی دروست نەکردووە ناوی ئاژەڵێک یان ناوی کەسێک یان ناوی شتێک پاڵندەیەک خۆشەویست بێت نیمە ئینتەرێت بێت هیچ هیچ ناوێکم لە خەیاڵدا نەماوە نازانم پاسۆردەکەی لە بەجێ بێت هیچ کۆمپانیا وەڵا هیچ کۆمپانی نازانم هیچ ناوێکم لە خەیاڵدا نییە تۆ گەر ناوێکت لە خەیاڵدا بینووسە هەر وشەیەک کچکمانت بۆی هەیە داینابێ بینووسە دەڵێ ئەم اختیاریان دەڵێت do you want to add some keywords about the victim دەڵێت دەتەوێت کۆمەڵە وژەی سەرەکی دابنین دەربارەی کەسەکە لێ داوت وەڵام دانەوە با بەیەسە یان بە نۆ پیتی وای وای کەپیتال بۆ یەس کە بتەوێت زیادی بکەی وە پیتی نۆ بۆ ئەوەی کە نەتەوێت زیادی بکەی ئەوانێت هەموو جواب داوەتەوە وشەیەکت ببیر دێتەوە یان وشەیەکێک وشەی سەرای چین کە زۆر ئەگەرێکی باش تێ دڵنیابی کە پاسۆردەکەی تێدا دەڵێ بەڵێ وشە هەیە دەبێ بینوسم وای لێ دەدەم ئاها کەوای لێدا دەڵێ پلیس ئینتە دە وێردس سپرێتد بای کۆما ئای یعنی فۆر ئەگزامپل دەڵێت تکایە وشەکان وا بنووسە کە جیا کرابێتەوە بە کۆما بۆ نمونە هاکر کۆما جیوس داش کۆما بلاک بەو شێوەیە پێویستی بۆ دوو کەوانەیی نییە کە کردوێتی بۆ خۆی ئەو دوو کەوانەیە تەنها بۆی جیای کات و لەو ڕستەیە لەوە دڵە سپیسس وڵ بی ڕیموڤت و بۆشاییەکان کە وشای بدێ وش ناویان وشەکان ڕاستە خۆ دیلێتی دەکات بۆ ئەمە کۆمەڵێک وشەی دەنووسم دەنووسم ئیسلام دە کۆما کورد کورد کۆما گیانی ماڵپەڕیانی یانی دۆت ئۆرگ مستەر ئێکس وای زێد دێڤ ناوی خۆم ئیتر ئاوا لاوانەیە شتێکی لەو شێوە بێت ئەو کاتە کەوا دادنا ئەخیردانە کۆمای تەنیژمەکە بوشە و کۆمەڵە وشە زیاد کرد ئینتەر بکە پرسیارێکتر لێ دەکاتەوە do you want to add special chars at the end of the words دڵ دەتەوێت هەندێک هێمای تایبەت لە کۆتای وشەکان دابنێ هێمای تایبەت مەوەسە دەچ مەوەس لە نیشانەی مەوەس لە نیشانەی پرسیار و مەوەس نیشانەی پرسیار و سەر سوورمان و دۆلار ئەوشتانی هاوەسی ئەلەو نیشانانەیە ئەوانەی کە داهاتەوە سێ لەم نەمنێ ئەو لەم نیشانانێ دڵە دەتوێ ئەو کۆمەڵێک لەم نیشانانە زیادکەی دڵەتەی کۆمەڵێک لەم نیشانە زیادکەی بۆ کۆتایی وشەکان ئەم دەڵم بەڵێ زیادکەن ئەو کابرا دنیا دۆ نیشانەی دۆلارێکی لە خیر وشتێکی دادا بوو زیای دەکەم کە نە میش پیتن و هەڵدەبژێرم بەڵام بە ئەوان بە ئەوان نۆبێت ئەوە نۆماندانە یاڵە دی وەن تو ئات سەم ڕاندۆم نمبرس ئەت ئەند ئۆف دەوێت دڵ دەوێت کۆمەڵێک وشەی لە ناک کۆمەڵێک وشە ناعفۆماکە کۆمەڵی ژمارە ژمارە تێکەڵا و لە کۆتای وشەکان دەێبنێ بۆنە ئەگە ئیسماعیل بیست بیست ئەگە ئیسماعیل هشتا هشتا بۆنە بۆ شێوەیە دەڵم بەڵا ئەوشی داێ ئەو زیاد کە باوەڕ دیستەکەم بەقۆتر بێت ئەوەش ئینتەرەکتر دەکەین ئەوەی دێتە سەرێ بەو شێوەیە تەواو بوو دەڵێت ناو میکینگ دیکشنەری دروست ئەو دروستی دەکات ئێستاکانە وشەکان ڕێکخران و ڕیموڤینگ دەپلیکیتیس وشی دووبارە ڕژ دەکاتەوە خەس دیکشنەریەکە سیفکرا بۆ بە بەو ناوەیە ئاگاتی یەکستی چەند وشەیە 1170 وشەیە یانی یازدە هەزار سەد و حەفتا و هەشت پاسۆرد دروست کرد ئەگەری هەیە لەو یازدە هەزار سەد و حەفتا و هەشتا پاسۆردی منی تێدا بێت ئەگەرێکی زۆر بچووک ئەگەری زۆر بچووکی ژنێ خۆ بەخت لاوانی تێدا بێت ئێستاش دەڵێت دەتوانی بڕۆ پاسۆردەکەت بکە و شوت شوتێکانی شوت بکە بەختێکی باش با سەیرێکی پاسۆردەکەمان بکەین پاسۆردەکە دەچێتەوە ناو فیلەکەی خۆی خەزن دەبێت ئۆپن بکە بەو شێ دەبینی فیلەکە لێرەدا خەزم بووە ئاگا دۆت تیXT ئەو پاسۆردەکەیە کە دروست بووە ئەها بەو شێ کوتمان ڕاندۆم نمبەرەکان ئاگای سماعی 1993 ئاگای سماعی 1990 بەو شێ ئەوانەی داناون کۆمەڵە پاسۆردی دروست کردەوە ئەخیر چەند دەبزانین یازدە هزار سەد و حەفتا و هەشتا دیارە ئەوەش کۆتاییمان پێهێنا جایتر هیوام وایە سووتان پێگەیشت بێت و لێم پێگەیشت بن تا بابەتێکی تر خواتان لەگەڵ بێت